बॉलीवुड का अपडेट और आइए नजर डालते हैं बॉलीवुड की कुछ हॉट अदाकाराओं पर जिसमें नाम शामिल है गौहर खान का शो होस्ट करने वाली गौहर खान आइटम गर्ल बनी और आइटम गर्ल के बाद एक हॉट बिकनी शूटर आप देख सकते हैं गौहर खान की कि किस प्रकार बॉलीवुड में एंट्री करने के बाद उन्होंने अपने हॉट बिकनी पोस्ट शूट करवाए